мен осы бір жарты сағат көлемінде ютубтан бір қазақ деген ә, никнейм деуші ме шыққан жарияланған бір публикацияны оқты, көріп тыңдап оқыдым ол біздің бірінші президентіміз елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев туралы жазылған мұндай публикациялар бұдан да бұрын осы жаңағы оппозициялық жарияландарда шығып жүр оны мен білемін мына билік оқымайды қоймайды оқиды ә, нұрсұлтан әбішұлының құлағына ол сөздер жетіп жатыр мен бұл публикацияны елемей шетке сыра едім егер осындағы айтылған нәрселердің басым көпшілігі менің ішімдегі ойымен астасып жатпаса мен бұрын ойлайтымын. әге, ойлайтынмын нұрсұлтан шыққан тегі туралы айтып жатқан сөздерге жел сөз деп бірақ жел сөз жел сөз жел сөз деп айта берсең ол шын сөзге айналып кетеді сондықтан менің мына осы публикациялардың басым көпшілігімен келісе отырып ә, ресми желіде ә, сіздердің алдарыңызда өзімнің Қазақстан Республикасының конституциясында және бүкіл әлемдік адамдар құқығы декларациясындағы бекітілген менің хақыларымды пайдалана отырып сөз бостандығы ой бостандығы пікір бостандығы туралы хақыларымды пайдаланып отырып мынандай сұрақтарға жауап алғым келеді нұрсұлтан әбішұлынан ол кісі әлі билік басында президенттіктен кеткенмен елбасылықтан кеткен жоқ еліміздің жаңа сайланған енді сайлан сайланған сайланбағанның заңсыздығында заңдылығында шаруам жоқ ә, сайлаудың шешімі күшіне кірген соң ол қасым жомарт кемелұлы тоқаевты мен елдің президенті етіп мойындаймын сол заңмен мойындалған президенттің құқықтарының көбін жаңағы ә, адамды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 неге өзіміздің мәлі мен, әге, мамандарды танытпаймыз ал кірген жоқ деп ә, айтуға ешқандай негіз жоқ өйткені біздің талдықорғанда ә, ет комбинаты салынып жатыр қытайдың ә, фирмасы басқа да жерлерде нақты деректер бар осы қандай экономикалық бізге пайда береді және келісімшарт неге жасырын міне осы сұрақ содан кейін ең көкейді тескен сұрақ мен осы осы үш жылдай болды барлық әлеуметтік желілерде жазып жүрмін айтып жүрмін біздің конституцияның жетінші бабының екінші пунктіндегі ә, екінші пунктіндегі кез ә, орыс тілі мемлекеттік тілмен қатар ұлтаралық қарым қатынастардың ресми тілі болып саналады деген бапты алып тастамасқа негізі көзі ашық көңілі ояу адамға осы баптың осы екінші пункті біздің төл тіліміздің ана тіліміздің аясын шектеп ана жаңағы көрсетіп жатқандағыдай өзіңіз баяғыдағы айтқанда әге неге орысша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 бостандығы пікірталас бостандығы наразылық бейбіт шерулер бостандығы қадап көрсетілген бұл бостандықтар бүкіл әлем мойындаған ә, адам құқы декларациясында жазылған ал ол декларацияны басқа да адам құқығы жөніндегі талай ресми мемлекетаралық э, құжаттарды біздің мемлекет мойындап ратификация жасаған болатын неге біздің елде сөз жүзінде барда іс жүзінде осы қолданылмайды неге конституция құқықтарын пайдаланып алаңға шығып бейбіт шеру жасап өз пікірлерін ойларын наразылығын айтқан адамға біздің полиция халықты қорғауға э, ант берген ең бастысы ең басты билік көзі халықты қорғауға ант берген полиция және басқа күш құрылымдары халыққа күш көрсетіп бейбіт шеруге шыққандарды шетінен қамап жатыр және болмаған тек қана жарияланған митингтерді болмай тұрып елді неге ұстап қамап жатыр осыған неге ә, тыйым жасамайсыз басқа мемлекеттерде өз жері мен отанын қорғаған патриот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 сұхбатында біздің елде қос билік жоқ дегеніменен қос биліктің бар екенін оның қандай күйде екенін көзіміз көріп құлағымыз естіп жүр неге сіз өзіңіз тіпті құрметтік атақтарыңыз пайдаланып болыңыз бірақ елдің ресми сайланған президентіне ерік беру керек қой осының бәрі көргі көзге көрініп тұрған нәрсе президент ә, елбасы мырза бірақ соның бәрін ә, көпе көріну билік мойындағысы келмейді ол сөз бар ғой ауруыңды жасырғанмен өлгенді қайтесің деген елдің ішіндегі сіздің рейтингіңізде ана сіздің маңыңыздағы жандайшаптар жағымпаздар ә, айтып жүргеніне сіз сенетін шығарсыз бірақ өзіңіз де білетін шығарсыз қазақ елінің басым көпшілігі сізді қазір сынап жүр көп ретте басым көпшілігінде әділетті түрде сынап жүр осыны да ойлану керек сіз э, осы қазақ еліне сіңірген еңбегіңіз жоқ деп айтпаймын еңбегіңіз бар бірақ сол еңбегіңіз еш кетіп жүрсе не істейсіз президент мырза осыны мен елімнің тағдырына жаным ашыған қазақ азаматы ретінде білімді заңгер ретінде тәжірибелі ә, полиция қызметкері ретінде офицер ретінде ең бастысы офицер ретінде офицерлік ар ожданымның алдында мына публикациядан кейін айтуды жөн көрдім ана құзырлы мекемелердің назарына мен бұның бәрін президенттің намысына тимей ә, ешқандай әгі жалаң сөзге бармай өзім көзім жетіп жүрген және жаңа ғана ютубта жарияланған нәрселердің шындық екеніне сене отырып осыны жариялап отырмын егер еліңізді сыйласаңыз мен еліңіздің бір мүшесімін осы халықтың бір ә, мүшесімін жәнегі басты биліктің көзінің бір тамшысымын осы сұрақтарыма жауапты талап етемін аман болыңыз